эки булактын толкундарынын кошулуусун көрөлү мейкиндиктин ар башка чекиттеринде толкундар аркылуу дүүлүккөн термелүүлөрдүн кошулуусу бул толкундардын кошулуусу бизде эки булак бар с бир жана с эки булактарды чогуу күйгүзөлү алар толкунду козгоп тегерек болуп таралууда толкун булактарынан л бир жана л эки аралыгында жаткан а чекитин карайлы көз ирмемде толкундун сүрөтүн түшүрөлү эки толкун тең а чекитинде бир багытта термелүү кылууда бул чекитте термелүү кош амплитудасы менен болууда эми б чекитин алып ал жерде эмне болуп жатканын көрөлү толкундардын бул чекитке бара жаткан көз ирмемдеги сүрөтүн алалы бул чекитте толкун карама каршы багыттагы термелүүнү козгоду демек бул чекитте термелүү болбойт бул эки учурда канча толкундун узундугу жатаарын санайлы биринчи учурда л бир аралыгында төрт жарым толкундун узундугу ал эми л эки аралыгында жети жарым толкундун узундугу демек толкундун жүрүшүнүн айырмасы үч лямбодага барабар бул чекитте биз интерференциялык максимум байкайбыз экинчи учурда л бир аралыгында төрт жарым толкундун узундугу ал эми л эки аралыгында алты толкундун узундугу толкундун жүрүшүнүн айырмасы бир жарым лямбада бул чекитте интерференциялык минимум байкайбыз